yali njawulo yali njawulo ah, kati wuliriza emmotoka hmm. kino eya bobway hmm. buli agivuma hmm. ngeno omugamba alike ekikyamu ku bwongo pulezida musomeni ali mugoba bantu mu ura e, olowooza asaaga the question is emotoka yazetyaanti eh, kyenkugamba nabagamba abantokusinzira kubobeni yagamba emotoka eno yajja mu desemba nagoba buli kimu kyona kyona kigikwatako kyoyagala okugambakayo nti no bobwine akozesa nyene enkola ya robert obastyle bapasita abo balabanewaba jacksoni obusiradabaaninewabadde kati dewo gyomubuuze mm. awo yakulawo ate wali ekanisa omanyi eh. wajokubulemagane eh, eh. osobola okusanga nga neiba omu yali musiraamu nga tasobola kumuguza dewo omanyi kyakola ayita mulokola omusiraamu yali omusiraamu nayambala ekanzu nentalabuusi nagenda kuba wali omusiraamu mm. munene mwani njagala kunguza kani natamuguza kumbe ono gwakusiza musiramu munne musiramu mulokole mm. ndagende wadewo namba pasita kwata mm. ebiwandiiko byo abantu pasita abasinga bakoze eki <laughs> kakati bob wine mm. takyali muzilego oku to compare bebe kura and bob wine oba okoze e, e, e, ekibi ekya sakiririko toleta stupidity on intelligence ekibi ekyasakiriko okimanyi mukama takikusonyiwa okugeza bebekulu ku bobi wine ekyo kiba kiri kyasakiririko eggulu terigenda kikusonyiwa nemitebwebabamalaomuntuawuwa kozi mu nyumba yewuya enyimba zakubye ezakabi zonna purezidenti yazimusasuliddewayawayo kakatirawayawaya hmm. onoakuba buyonjo look at the difference waya waya alina emyaka kigenda mu nkanga kalenze waya waya waya waya omusajja atukubira buyonjo kati kankubule mpaka ebyo hmm. katubalabe abaana bayimbi katugezeeko kale tukole ekibi akatono bonna balinnyeko ku international platform hmm. ngenda kubalinnyangu hmm. lisajja lyammwe e, lisajja lyabeeryagenda e, ku sho ya mandera omanyi mu uk bagala nyo mandera kati buli mwaka nga batekayo sho i think buli mwaka kakati mu uganda nga bakaira kwolwo batulondayo muyimbi mu uganda engeri gyerinya connection mu gavumenti lyelyeteekayo nerigenda munnange weligati lyenayo mubimanyi mm. beberonda nooba tosobola kati balowooza bebya bulijjo nti ogenza erikwebaka kumbe mm. okutuuka erikamu nga oluyimba lwogenda oyimba ogenda tuyimba live nga litandika i was born, I was born. sirabangako muyimbi yali ayafuratingidde mu kuyimba lurege banange likodi gyeziri oluyimba lwamulema mumakati omanyi kyakola ah. engeri amanyidde ofukamira nga abeg nenafukamira people i'm called bebenionio i'm from uganda africa But... bali bazze buulira musico tebazze kweyanganti ah, e, aflatinze bimuli byoyimba kati wamala okwogera manye bazze ku kyebakola bakola kiki waliwo ddi kyekyokola bamukusho ya mandera agalanda nebyekobwe kati leta bobway bobwaininga ajja ku sho rege festival ebeeraho omumulimu ak its the best rege festival hmm. mu nsi yonna ejamaica olwo olunaku hmm. okumanya yayina record hmm. lwebatabuji barton no baali bamutadde ngaagenda kwapiyalingako yesho eh, bonna balegendale batu omanye abazungu omanye abazungu bamatira reggae music kyekibaleeta emunyeganyo eh, ko balabe yeuganda mm, ekyabazungu bamatira reggae baba mu nsi yonna mm. ne babuuka e jamaica koyo reggae festival kati bakubyeko bati tuba uganda ne tugamba bannange bobwene agenda otukola ebisejjaryabendi kyebyatukola nga emitima gyetukuba tutulina obusimu bwaffe nga emitima kikuba bu bu kubanga yeyo atandisa ebyobufuzi eh. bamugaana ehimba oluga musajja to make matters worse hmm. bweyatuuka wali okumanya bali abasajja ba reggae festival bakambwe hmm. bamuganda nobya nidi bamugamba waliozojimba twagala gwe otukakase tugenda okulaba bob wayne yaveeri ndi ku simu bwendi hmm. wenamulaba nga ababakup nubya ndi bamuganye nga bakazi wa jamaica nesokanzirukako mutoine nga bob wayne omanyi kyatukola yayimba eddakiika kumi na ttaano bugi bantu n'ayimuka n'ayimira n'akola bwati he bowed down you don't know the reason mpaka wino mu music industry yagwa he did this gira nini yakola bwati genda biko gyeziri gyeziri yakola bwati wow kyogamba bugi bantu ntamanyi bebeku buya amanyire asobola okulowooza ati no gundi n'omugamba asobola okulowooza gayinja gali eyo mu ati kati nkugambye tulikuwa ino leta nankakulu yabawenkati kyekugambye okkomperinga detu okukola ekibi ekyasakirigo eyemmotoka hmm. bobwaini aguze emmotoka nesinga sejja lyabende nga zikoledde maanyige heis not excited for this car wabula enjawulo eriwe hmm, ku mmotoka ya bobwaini enjawulo eriwe mm. abagimuguridde bannayuganda sente eh, zaffe babimuwabwi bamugulya poti andaweyo e, emmotoka nebamusimbira byonnaate eh, mbaka tekyaganya era sente ajja zisaba president museveni era alinze bamukubeyoko ku sasi addeyo afiseeko akuba embakkirwa okujako musonda enkofiira mbulira ezitali zendabayamba nga nasizizakrebason bagazize hati nkugambye kikyalina kyali yekoledde gwe mbuulira nze nkulete eya bobwine tiku myaka nga tandawezasa kati kakule miriam matebo mumanyi is one of the respected people muwano mu uganda yagamba bannaye kambabuulire katonda akola ebintu naye nga mwagala nnyo anti wulira kyeyagambawaliwo ekyamazima yagamba oli omwana afuuka dda puresident wayi yazimba dda state house gwe gyosulamu entebe sente zabannauganda ye gyasulamu yatolaba nagwe gundi tolaba tv ah, njiraba katonda nzondaba bino mbyogera wayi hmm. njagala bonna abali mu gavumenti including president gwenjagala mm. to start prepare for his exit president museveni takyakugambye mm. omusajja amuwa mwaka ate ogamba myaka emeka tumi mm. newaba anyigiriza nyo kino ekisajja nekidda nagamala agamba akomawo ku kiri olindabira kanoni kiki ekigenda okuddamu omusajja oyo sibonaye asobola okufuna lobadobasalo nagamba akomawo kati ngenda kugamba ekyamu <coughs> president seven kyasobola okukolera famiry mm. kwe kuwumula nga akya n'atuleetera omuntu agenda ovuga kati kakuli singa kano akalulu kalimu omuvubuka ava eyo nga mulimu n'omuvubuka wemagere mm. omanyi tikandinyumyenyu tolaba nti bepanga nti bogera luganda mm. maama namama omulozi yajalinga tayogera luganda bamukubamu empi bbiri nadda mugundi ojja kumpulira oyo ali eyayagala obukulembeze Ojo bano nga toyagala Uganda. Eh. Akalaba ko. Olwasi toyaba mukube mu Buganda. Ani akanonya. Anti alina okuddayo mu ssomero emyaka esatu ng'aluyiga n'ebisoko. Gyobala ye pulojekiti gye baleeta. Anti hey, natomanya. Webaamu amagezi tuli giwagira, webaamu ebyobusirwa. Ali ku online media Uganda olunaku olwaleero tukkuse n'ebintu bingi nnyo abemwagala okumanya. Olunaku olwaleero sijja ddoogera nnaku za mwezi kubanga bannayuganda mwagala nnyo nnaku za mwezi. Eh, naye sijja zoogera olunaku lwaleero ah, ndi ne musajja yayita musajja wa kabaka oba mutabani gw'omulaalo ayitibwa kaye wisdom tuzze okulambula ensonga nyingi nnyo eziri mu ggwanga amanya nze muteesokola derik eh, ngaolunaku olwaleero ah, tulina ensonga nyingi nnyo nze tugenda omubuuzaako waliwo ezemeeri emeeri okujja ate neddayo ate nawuliddeko nti ate yakomyewo so ebintu ngaebyo waliwo emotoka yomubanda empya eyogeza eh, abantu obwama ah, nawuliddeko ku segirinya muhammad ye nga agamba nti emotoka ino ebuuka hmm? buuza ku bannauganda abakola bakunamdiasuganda hmm. ah, abali mu uganda sakonebanange eh, ensanyuse olunaku lwaleero okubaka online media hmm. n'abasajja bano abamutemubala abasajja bamaanyi bali wano bali mmere ne bakuta bulungi nnyo ndifo kituufu nnyo nsanyuse okunkyaza njagala okutumira ku bannauganda mwenna abali mu uganda wano nga muwagira chan eno basponsors mbalamusizza mm. kubanga munaye batatuwagira ate tetubeerawo so big up kyonna kyemukola mm. njagala okwebaza ate bannayuganda particularly bwovudde mm. ku byachano nga mwagala kayewizidu muganda wange omutesokolamusajja eh, eh, no muganda ebyaddala kakati mutesokola bannayuganda bagadde kayewizido omanyi lwaki bakwagala ah. nze nkoze risaaki yange according to me nti kaye wisdom ye ah, musajja ayogera nyo ensonga ye musajja avaayo ah, newankubadde nti ali kusaija eno bakusaija eno hmm. ye tekimugaana kugamba nti lino lyekuba egolokufuaaaa bakwagalirayo mu mbeerabanjagala era mbatumidde mwennamu very humbled banayuganda okuva mu america eyukao ingrid hmm. na bonna mwenna mbatumidde mwenna abanjagala nze nabagamba um, balinawe nze kaye wisdom mutabani w'omulaalo omubwati mm. yanywa amata omutali mazzi eyakulira ku serirak mm. mm. awagira purezida museveni nga siri kidomola oba kidoo otegeddeebintsiri kidomola ate siri kidoli waliwo abantu waliwo omulembe ogwali wano nzeyi nagamba ah, nemulonde be mupinga bidomola nga kasitanabanga wanazuuka wati waddeyebase ngatikinga eh, bwati weminat muzeyi wange nze muzeyi wange one of the first doctors jajja wange azalamama wange wali wano mu uganda wamagumba mm. eh, nze bebamperedde mm. oŋambe bunonjeko bakakole bwet mm. ate eh, ebidoli eh. ebidoli mubimanyi olwomuntu nze mbaddeko muzimiting nga sikowairiza bwofunanga chansi nebeera mumaaso ga president osobola okulaba omusajja wenaalemu nga wakabi eyambadde bulungi amatayi najja ayogera nowulira nga n'amanyi oyagala kwekweka obakolaki nga byayogera ngaokuluma omuwesitibwa nokaba naye bana basajja batya buti musajja mm. notunuli abo ne bayita mm. oba okyali awo mm. ate nze nafuna omukisa omubi kyobona kati natuuka ne lintama wisidomolidyo muzeyi akuyita ogenda otutuuka nga takuyise naye nga bagoba ddiiru naye nga baagala otuulewo kubanga kafeesiko eh. bakamanyi era kyobola bino byengenda njogera nti naliko mumiting wenti singa nali nimba singa tebampitaale kakati kiba nti badde mu miting notulawoota nga balina kye bayisaawo naye nga bo twetwali tetwemanyi maanyi twaki twemanyi nti e president wakola meeting awo mm. bano kumbe bakoletedde mubalimi webaleeta ate bebagenda okubbiramu abala simanyi abasubuzi bite simanyi abatunda emwanyi ezibalabagala ngaera nabo bakuleeta mm. kati nengamba o oh, ngenda okizuula nga bakanzibiramu emirundi nga asatu mm. kati nengamba basi kumbe katonda yali akikola ate nkijjemu omulamu nti kati bana batwera anjigiriza obubbi bwebanauganda kakubuli ababbi bawana bali wano abatubbi abatukwati bakita batya ababonye waliwo akakundi kabanna uganda mm, nga bo oba bamafiya oba batya mm. nga be bafuna mu uganda eno abatubonyabonya mm. ngaobasibira mu lumu eno walayi tebajyamu tebenkanaki kyopola webaleesa ennyonyi zemuwanabombandi osolo okusanga emu yensolo badduse okuva wano otegedde mm. kati nze mundeeta mm. wano mm. nti wisdom mpagira pulezida museveni nkiye naye siri musiru asobola okuba nga yali antambuzaako bwati ona bakakati nfe waawo kawaala eh, bairawo abantu ogwagambye nti obandi musajja waanisimaye eh. ndi eh, kyomutabani womulalo kituufu fe bajjajja bange kusaidi ataata wange bavaire olwenu naye ate bamama bange bambijja Kisegezo liwa. Mm, ngalinzo kugero ne ankolo mwana kumpa sente yedde. Oruje nagambe na apo twala na nji bakanyugira bwete. Bema ne maga yize. Abajyana mba wabika na chikaji kabwe bwe basirikira bati. Ngitwa chira bangako. Nivuga te mumanyira ze ndi mwana wa mumbejja. nze njogera ebyonaye ngaate abasinga bezitomuate bagala okuteeka saidi zeeru eri eri saidi zeerwengoati kakati kiri west buganda kigamba nnyo abantu mu nsi yonna mmanyi amawanga abiri two nations mmanyi israyiri mmanyi neggwanga enation code buganda amawanga ati kakati mulavanga muba bakanga muti ogyogerako nti buganda is not a nation gatuulye kino mm. mu isirairi mm. lyeggwanga lyemmanyi mm. bakukolako emikolo bwe bati n'ofuuka omujju bo bakukolako emikolo nziramu kiraba ewala nti raba mu ggwanga ne bayita buganda buganda bakukolako emikolo ne bakuyingiza mu kika pureezida museveni yekatongoa ebyaddala munaitebinya netufu yakatongole eh, gakyajja olaba yaleesa esimentu bwaprofit byenemye n'okukwata ebyo kakati ojja kulaba nga akomya okozimaogayerisa katongole nga lyalyalisudde kubanga mm. enaggalali e mu 93 bamukolako emikolo ebyaddala ne bamugira enkukongojeko eh. nekyo pulezida museveni buli kimuyisa wakikola olwaba yagenda wakakande nanaba amazzi mumulizi kakande lwaga nti luva muggulu mm. oba luva muggulu olwawateva gyeluva naye ate erinnya ly aliagala kubanga ebyafaayo biggamba mm. okuyingiza amawanga kasokemayo kino mm. otegedde abaganda kati abawe obulu ono obuluyo yensuubuga sinji ono mm. ye katongole bakolako fewaffe eri emawokota mm. waliwo abaana bakirumira baani bonna nga babayingiza mu bika ate eryaddala ofuukira ddala ow'ekika ekyo n'abaana bozakino eh, kyobadde obuuzo nti oba oliwaawa mm. ah, nze naddayo waffe yerwengu naye ndaba nasanga oluzzi nga mutuzo ssenaamazzi ente mwezikolaki mwezinywa nengamba omwana wange okujja eno buli amwagala ajja musanga mu buganda twayita ku nyumba enene simanyi yakimbusime yani ebasajja atuuka ku kyalo ngaazimbye enyumba nene yakabi hmm. n'azimba amazzi n'agayisaku paka gwenga nekyalo ate kiseera ku mazzi gaaluzi yataaga tiugambo nabasajja bategeera batya kyobola ogenda kulaba loosi wano tulaba nabalugwala tibajjeno babamini baani batunda kimanyi njugu eri ewaabwe mwesinayiro mm. bano simanyi kyebagenda kukola bagenda kukola kakati nze ebyo mbyogera kino kyogambye njogera why mm. kubanga waliwo wano endowooza y'abantu egamba nti buli mm. mwesitana yenna afunye mu gavumenti eno wallahi bakulimba bwegakuule eh. waliwo abali obubi oba kakundi katono abawesitana basiibe bawunya kalimbwe bawunya obusa bawunya ebite byabwe hmm. osanga omuwala nga pafumu n'omukuba pafumu ekidomola hmm. okumugjamu biribibongo bebawunya hmm. mukwano kizibu nnyo bongo gonywa ekampala wanjawulo obaoli awunya lusuuki oba awunya n'omuzigo kakati otukayo ngaokumulongosa omugjamu ekyo sikukamana byawunya bisesebiseseeriewaffe omanyi nti omunyampola azaliddwa nakuliddwa mu buganda hmm. wanjawulo naye mitambuza obufiga na buli kimu eh, osanga nalaga kojja gasumba basista bange naa mm. ono emukulu oba ye muto wange mirundi ngaebi naye omukolo gulinga buroka eyo kino buroka eyo osobola ye moses golola eno munene kakati lwansonga eh. wagenda kuntaakubakoagenda mm, mm, kwamaka kumi nesatu yenayina ekisambi takyayawula kino kidde bwomupima omugongo negundi wooba opima mpala osobola okugamba mpima kisenge kalakambi wakaja akesi akasiisira eh, akeetolo eh, bw'oba omupima banyina eryerweru mm. obanga apima akasiisira bwoti aye tomanya mabega namumaaso eh, bwotolaba mabeere nti gali mumaaso tomanya <laughs> kati waliwo enjawulo mm. naye okudda ku kiri amawanga ago mm. fe abajja mu buganda kyova olaba nze ebyaddala nyina muzeeyi wange wanekasanga ti semajwala newe mba sigenda kudduka misinde gyakabaka kale tulina owanu tulina okugula etiket eh. tulina okukola biki that is a must its a must so theres people who are more baganda dani ate mu abaganda ebyedda eh, nawerakawo olumu gashumba yagamba nti mwabeyita abaganda ate mwe temuli baganda naye nga fe bemubola nti tuli banyalwanda ate fe abagandatebakuli mm, ekituufu mm. ate katankubuulire mm. bana basajja ebatutankula ne baleeta ebyokwesosola neŋamba bano ate kati <laughs> bano ate bagudde bubi njagala nkubuulire kino nkiddamu era nja kyogera okumala omwaka guno gwonna kidde mukiwulire woba oyagala okulaba obusosoze ssebo taata eh. tutawaana genda busonga tugenda mambuka kwata basoli nye simanyi oba gago oba mm. gaso bikoze bitya mm, ege mm. e, eve masaka bwe lyantonde ah, yasooka nodde masaka ewete kulwa embalaga kati ogenda kulaba olusosozi edda mm. waliwo omusajja ngomani mm. yali aladisa embala nga bamumanyi bamubira nendalo bati nasalawo neyesimbe kuwemupibwa embalala site abanyankole bavumooli weyali aladisi nga kisoke bavumooli ne bamusosola omusajja okumanya yeetamu nakwata ekkubo nava embalala mm. gye yakulira wava muno nagula akatabo kedde african interprenua mukusooka nali nimanyi yeewaana bwewaana mm. kati lumuaba atuli ku mukolo nayita muwala we gloria erabaaolumenyerakinayita muwala we gloria omuvunira mm. nayogera akatabo kenakanene neŋŋenda ku garden city nengula akatabo mu aristo emitwalo gyange esatu mukanaana hmm. nentuula naye kali akatabo nkaagala naye alina ekimu kyayogera kyenjagala okugamba bingi ebirimu nekyenjagala okugamba hmm. wova muno yasooka okukola drykirin embala nebintu bingi gyebazalibwa gyebakola bebabaganda omanyi abaganda bagendanga baextendinga samwe hmm. naye wava muno drykirina gyeyakola lwakubanga atya kyogera ennyo abanyankole baatuuka ne bagamba ono omusajja lwaki alina drykirina wano obusosoze obuli eri <laughs> naye ate wano mu buganda eh. tovola tukyalinnyo emabega buganda hmm. waliwo omusajja ali deputy speaker wa buganda nga munyarwanda yalwako nnyo nga munyarwanda hmm, muuganda kingizo kyangu waffe mwankole kyobola n'obugabe bwagaana mm. wy baleeta puresident museveni n'atuula wali ne bagamba bona botafiire twaga kuzzawo obugabe bute balinda okwogera omanyi kyeyakola ah, ah. bagamba kakati lwaki mwagala obugabe ng'ate nze ndi wano kuva olwo ekipali kyonna ekyajja ekipali ekyajja tebuddangawo otegedde kyemugamba mm. obwakabaka bwa buganda bwe bwaleeta muno katonda ne baliba baagala batya omanyi kyoleeta katonda bwe bwawaayo ettaka lyabakatoliki lubaka mm. olyabaprotestanti n'abalokole kale abaakajjaffe ab'ebiwempe abalokole mm. full gospel church is the first pentecostal church ye church y'abalokole yasooka yava canada omukazi yali asaba bw ati mm. katonda n'amulaga e, e, e, globo kino ekintu ekiringa baaluun mm. kuba kuba mapu z'ensi yonnan'akola bwati n'amulaga akantu uganda nga takamanyi gweyava mu kusaba bwati ng'alinga mu kirooto n'agenda mu supermarket mm. n'agula ekintu anoonye akantu kalaba e uganda mm. omukazi yajja e uganda ng'ajjidde mu kirooto we yajja wano akwatagana obwakabaka bwa buganda eyawaayo ettaka eryo mukasa yali musajja wa bwakabaka kakati kakati obwakabaka bwa buganda bwe bagamba tuli ku kyakusosola kati mumanyi mm. tukikuba vasatile tugenda kudda ku nsonaanagawo kyembadembuliza eh. nikati ye president museveni ajja bakiri eri ekyokugamba nti nno abaganda bebakyasizzaayo obusosoze mu nsi muno olwokuba nti nno abaganda basuula nnyo aba nrm ku buno eno okulonda kwetu akakuma mabega president musebenu yamalo choga ezichemanyi edda yade musebenu ne neesibireyo nasaba katunda byayogedde mm, eh mm. bireme kugenda wala mm. era kakati asola nokugamba banne babijiyo babijiyo o buganda jagamba nti yamusosola emiti yana balonda mugisha ye LC5 Imagine eh. eh, bakuba kasozi naye nga tewali nsonga ne balonda nnyeko nnyeko waawo kye mbadde naye ngendo kugamba nnyeko waawo patula mucapadola nelinya twali twalirabira bacapadola mm. bobi wayi n'abaganda webamukomezaawo huzi bacapadola <laughs> tonali omugamba abaganda tulonda nabacapadola eh, abanyanko mpureza museveni yamala okwogera buganda mm. nsosode naye weyamala obyogera yenne yamugamba obyogera mm. eithe yamugoba yamugambaomanombamumaso kubanga yatomera ebintu bingi kukyobusosoze yatomera naye engeri gye bakitakuula baswala omanyi bobwemi yajja kukunamya mu nsi empya kati nomirako bob wine yajja kunamy abasiru bantu betwali tulowooza nti bategeera mumbenga tebategeerakakati mu nsi egenda okuddako eitha bob wine president oba omulala e president eh. tetukyabeetaagamu eh, president museven hmm. bw'aliva ku bukulembeze hmm. agenda kuva olo n'abasiru agenda kuva olo n'abasabiriza hmm. kinaba n'abafukamira nga basaba omanyi nti mu gavumenti waliwo abantu betwatulowooza nti bategeera nga bobi wine atuyambye najjayo obusiru bwayenna yagamba yenna eyawaawo naleeta nawa president seven speech nti yogera nti batumya hmm. akalulu abusosoze baba kati olo nankabirwa saida bumba mm, yagamba abantu benagaseyagamba oh, oh, oh, nomulinga munfa mutya mm. nze gwe mulaba tugenda bafuka fale nare bakuboli mm. entwe ba ne baleeta negundi abasajja benakaseke mm. okumanya bali bazibu bakola ne kesi ne bajja ne bamuziika mu sanduko ate nge nakaseke basingayo bawesitana akalambo bakateeka bati Nata um, gwe bapa katata uyo no. Naka biro yagamba ah! tino nente nente zigenda kujja zironde. Eh eh akisaba yo yali amali do bubi. Kiche cha muletele cho kubanga nente nente kolo zaga no kolonda. Kati nkubuli echi nchimboli ya. Bwe bagamba nganti no government ebobulu to wakana ngujengina mugeyena. Nze nali musini. Ebo bilada. Eh, nali musini ya wanu. Ne bampa kadi okulonda nga student we makerere wano kwa nali mubamu. Ina ndi wao. Eh, we makerere. Mo di. nze nava mupifo eh. nali nakibobulu mm. mama wange yali wamaje nga medical doctor mm. nebamuwa transfer mubende mm. kakati wetuuka mubende nga ndi mupifo kati obampa interview oba oli teyawulira eh. bampa bibuuzo bya p 6 kati n'emikolo omukazi n'atwala test yawo n'atwala mu p6 ne bataka mu p6 kati mm. nzirayo kuba nali mbatya boogera oluswayiri mm. nenzira nengamba maama mm. batadde mu p6 nze ekisaagalayo waliyo abasaya agavuuka agakunangamba kati eh, wabadde ki tanti bampaddeyo kati nkwagala mu p6 era bino eh. bobweni yagamba eh. tobola akamabirizi kamumatumpabwakasirunjagala eh. lwetuliko mankuwa eprofayiro yamabirizi mabirizi n'ekika kyalimu si kyekimuzaala kyesabwe neri erinnya mabirizi nja kugamba gyalijja kyogamumanyiwino abantu weokulya mbadde nendaba abantu abagubaddiiru ne bebadiiru okwogera obulimba mm. mbalabye kati tebasobola ayagala kutwala kujjako alfonso winyidolo okuba nti no yawire omusango gwa kugoye kubanga yaliwo nga awozesa yaliwo ngaloya wa president museveni mu biri mukaga owinyidolo agenza imin kamabirizibutu kagenza obireta nga fe twabyogera dda mabirizibutu tolaba ngaomuntu ogulidde kampala kuno okutukutono kuno okuwamba ate bakekyekintu kyavaaweko tabai mirundi ngaagamba nti egundi yeyamulya emmese eh, gwetegereze amatu goyo omusajja gwe wetegereze ze kugambye n'ekika kyali muva ku ebyo oyo mm. musajja okukyuka okuva okuva mu byokuleeta biri ebyobubi byeyazzeemu mm. nowamumye sente yajja kuwa bobwine ah, ah. ebyemyaka mm. bamuleeta akube bobwine naye bobwine buli eri agamba nti bobwaini hmm. museka nosekatoddamu okwogera kyebayita basajja oyo basajja biwempi biwempe mu buganda biwempe ebiwempe ebyabana abalubakijegero gyobe wano tukwate drone mm. oli wagamba nti enaini famu eri tovaayo obeera wanondira drone nogiwamusa mu bbanga tulabe nente zakaba zalina yakateekayo bbiri eh, gomanyi oyo famiyewa anti labayo waliwo abasajja betwatyanga ng'obwavu bwabajjula dda ng'okolera otya gundi maria kiwanuka mm. omu ku famire engaga zawadda eh. bapikka bakajja ku kabozipike azimbye kawempe ono omuwala eddene lyakola nalyo ebyeru lyezimbidde pike pike oyo omusajja akola monishop yakabozi mm. ewuwe wali e, e, e, nakane ewuwe wali ekawempe mm. alina nente nnya zino zifrajan ezo ezi ekampala ekawempe eh, gweatakoleddeko emyaka kumi na musatu tolina naako okuja ku mulembe gwa president seven yagenda natulimba mbwalina ente yasooka kulambwaembwanezaala eh, eh, embuzi germany shepherd embwanezaalaembuzi awo embuzi nezaala ente kati ente zalina zibamu liita kumi na munaana buli ebyekisirwa abirimbe benaale mubali aba bidoli musajja musiru singa yasinga ne guni ne mulwani nayafunyewa nalabya akamotoka anti kati ebyo byakubeginga naffe singa twasalawo kusula ligasa yaffe hmm. singa tuvuga ezo kati osobola okuvuga ebyo ebintu byekisirani bayibuli egamba waliwo omukisa gwekikolimo waliwo omusajja omurokole kirwana maka afurika hmm. omumanyi tirwana makafu yayimba n'oluyimba simanyi omwana wa pasaka yanja gunawona ekisimanyi ekituli mu mutima hmm. obayono yafuuka designa yayimba oluyimba kimanyi yesu gwe mpereza wabanga hmm. siimye nze ngamba ja kunfuula etendo wamma kati nze kyemusaba wabanga hmm. mpadde oba kikyattaka nemebikozakunanana amaziga gabeerawo bwe bubanga busibye bwe bukya sanyu neriyingira kati wulira kyenjagala omukisa ogutayina buyinike kakati bayibuli eyawula waliyo omukisa ogutalina buyinike n'obuyina obuyini balimba aba balimbalimba ndabyo no bulevu agamba ti gavumenti ya uganda eyagulidde bobwaire emotoka eri aman eh. ebyo nobanga mubiwulira bannange nabo bannauganda president museven hmm. agulira emotoka eri aman eya eh, biliyoni hmm. eh, ngaakwa addire omusajja oyo amwongera biliyoni amusaddeko tabo ngera owuliriza oyo kuloga abanayuganda temutuswala omanyi wakinjogera ku munayuganda ah. weuk yabimpereza kakomeze namumakkati nga muno gasirawo awo sobola wenamuleeta wano kakata muwulirize ebyo gwemanya nti conline media kayowizidomazeddi kino kyajja tumungulramu oba ebyo mwagala mujja bisindika mu komenti awo mm. titwogereko ku nsonga eno neeno tujja bijjira tubikuleetere wano oba entertainment oba social bikoze bitya oba lwasa afungula kuagambye lwasa lwasa lwasa eryo anti ab'e masaka abasinga eh, eh, mm. kati lwasa ona walina ebizimbe bi bwebuuza mm. ettaka eryo yalifuna ate teri muntu mugagga nye yesibye mwenaremuga talina kyayagalamu tebakulimba kakati oyo basigala kubikula sikati z'abaana eh, ah, omugagga mm. gwe mwana lwasa gwe nooba mugagga nti gwe lwasa nti tunobeera ne gavumenti masho yonna niwesimba ku kifo kya lc bible masaka ngaogamba oli mugagga mm. nenane wekwadde sente masaka nakulema oba okyali mugagga akubye enama yange abadde wano n'obubiri lwe ekyekugamba oba tokyali mugagga tolina ekyotugamba siganya kubikula banyinaffe nenamwe banyinaffe mubeemu amagezi akagamba akasembayoabalwasa abalwasa mwe banamu abakola ku tivi mmanyi nti banyinaffe muyita mubikebo bingi naye ebintu n'obugaga n'emirembe byonoonya mu basajja nga lwasa muganda wange osobola okujja ebwayise nosanga omuvubuka nga alina galagye ngaasobola nnze natiddeyo lwasa okumanya mukopo yagambye bambuzisa gundi nabatanze pulado kuyasamwa pulado namwapajero nebipajero twali twabirabira dda oba sipeya abijjawa <laughs> muddira omwana wabandi ngaoyo omulungi bwatyo omuyingi wakukamatanoganya nomugapajero wano kavuma webwayise mm. alina siroogi yaddira mukazi ogo namusimba v8 mipyayo ya white bipajero sipenya bipajero yavaho banda asobola okuba nga yemwana bwino buwanu to banne kamba sibulenze mbena wano nve kubalwasa